番やるこれはもう終わりなんだこれね 下じゃあ水張る時もうちょっと奥へ入れないとさここ翔太が座りにくいらしい段差が。 ずっと曇りかな今日。 응? 어? 時間お昼まで1時間ないんじゃないの Giờ là số cá m いバカ入れたなお前無理に決まってんじゃん一人でこの量全部いいんだ